Es que hay una definición del viaje que me gusta mucho, que viajar es ir muy lejos, buscar la gana de volver a casa. Y a mí me, gusta esta definición, porque yo me gusta viajar, pero siempre con las ganas de volver a mi casa, que es aquí, la Sierra de Guadalupe. Si Ainsa, si esta zona pues, eh, no tuviese tanta montaña, no tuviera estos caminos para la bici, para andar, pues no tengo claro qué viviría aquí. La aventura la puedes tener eso, al salir de, al cerrar la puerta de tu casa la puedes tener, o juntar adrenalina con esos, eh, paisajes y, llegar a unos sitios donde tú lo tienes que, currar y ganar y donde no es tan fácil llegar. Y, ahí empiezan y bueno, pues lo juntas ahí con la noche y cada uno se hace su propia aventura. The first part of our, our trip, we've been, uh, yeah, we were alone for days in the trails. It was crazy. I've never liked talking about cars tricks. Una semana de, viaje intenso, de descubrir eh, varias zonas de los Pirineos, sobre todo poder montar los mejores senderos de, la Sierra de Guara, de Zona Cero, de Puro Pirineos. never need an on the It's been a pretty crazy trip. We've been up some pretty big mountains with the air's thin, um, some amazing riding, super technical, super flowy, time where the fear was definitely in the eyes. Um, met some amazing people with some crazy stories. <laughs> comes a knocking, yeah, knocking at your door. Knocking so hard it knocks to the floor. You gotta get up with your fist high, you praise. Fight with such a force that the gods should be praised. Woo, woo, woo! Rising sun. Animals living in the house.